Hello. Hello. Hello. Вы что, совсем, что ли, простите, с ума сошли? Вы что, совсем, что ли, простите, с ума сошли? вообще не чувствую. Maggie